Maka mainnya muda Hari baik punya malik tiga sapa Tukar kecil Sof bermom kata sati Nyuat lagi dah pada kusin sama Jelmo tepat tuan petri Timi raja kerajaan di dalam negara Pelapu batu lagi Blah. Ya benarlah juga ni satu main yang muda. Apa dengan sebab apa dengan kanduk? Tidak kau aku tu, kamu jago suka kecil sebelum kau ada sati. Tak ada aku lah juga mocik. Kalau mocik bunuh pati elok. Kalau benih putih pati tu putih. Kalau benih merah pati tu merah. Tukar kecil sebermu kalau sakti tak ada dah mocek. Tak ada lagi mana ini. Ada lagi curi. Okey mana curi tu kamu? Nama dia sama. Dia raja di dalam negara kalau dua. Dia ambil tu katu. Dia walau-luk saja. Nombramu di dalam negara kita. Pati cahaya lah tu ikut. Rupa-rupa dia berpura saja. Tanah tepuk di bebe mula. Dia buat lolok nak duduk sini. Rupa-rupa dia curi lah. Juga tukar kecil. Sepermong ada sati. Di mana gitu sekarang? Adalah juga situ. Maka tuan petri buku timik. Sedihnya hati berkala kepala. Tukar kecil. Sepermong ada sati. Nyucuri pada sama. Jelma tepat sama dengan serta meluta lagi. Belah. benarlah juga di Abel. Amo lah juga Abel bijak. Amo lah juga Abel pete. Amo lah juga Abel reto. Apa pula? Puji tahu nak apa ke bul? Apa pula? Ha, apa pula? Abel nama gapo sebenar. Eh? Abe nama gapo sebenar? Banyak nama. Eh, banyak nama. Dari CD tu nama Malazin. Sini kini wema. Kini wema. Ha. Ya ya tapo dio seramola. Abe sama, ha. Abe curi tu ka ambo. Prioya. Prioya. Prioya. Orang royak kata abis curi tukar kecil Sepun mau kena sati Tukar tu kalau abe curi marilah juga kamu balik Marilah tukar tu abis ma Haa kalau yang baik tu gitu Muna tukar boleh tuan menteri buru timah Tetapi dengan satu isyarat Haa isyarat Isyarat gapo dia abe. Amo tangguhlah juga widui. Tangguhlah juga sebab banyak abeno. Duit aku tak sih. Ah, ha, aku tak sih duit. Abeno gapo be mak. Hai malu doh ya eh. Yang mungkin tak kaya dia tak sih man juga. Eh. Biarlah tinung aja teh. Abe mak. Ha. Isara gapo, isara gini. Kalau menotok apa dia? isaranya mu kena kak eh. oh ya lah juga dia be gapo dia lah juga amo topeh mun to kabu di tetapi mu kena kawin dengan abe mak ha ha ha no ada no ada no ada no ada sampai eh? sama ah Amo tosti niko aku tak utuk ka. Amo nok to ka amo niko ngaku. Amo tosti niko aku tak utuk ka. Awi po ha amo ha mumbu aku tak wi. Ha aku nak naik atas negara. Tepat raya aku kau aku saing oyo. Ambil sama nong di situ, di situ lah aku nak oyak ada motor aku kata mungkin hidup aku ah, aku tak cek kamu Papa kaya gitu lah memang Amo malu lah memang Ah malu mu tak sih Amo nak tukar nikah aku Amo tak sih nikah Tapi tukar Amo tu tunggu lagi Makot pengasuh kesena sama Tuan Menteri berhenti main teruk pada kediri dia. Anailah ah, juga tepat saya waya sama lagi pula. Lambat weh, abang mak tahu dah lagu beya janji dua minggu ni nebulai tak naik lagi bukan nebulai naik kalau kata tiga minggu pun nak sabuh dah Hak camat turut Hak hari terasa mula Empat kali terasa dah Tak naik lagi Dah berapa empat kali terasa? Tujuh bulan lah saya empat kali satu Untuk pandang ngiro Dia kata satu bulan Aku nak tahu kemunya. Ada saya Ada Kenapa Sungguh tu ah, ah, ah, Cepat sama tu Air bobo Satu pada ke Cepat Trago saya Weh Lama mak Lama Mutu Trago mak weh boleh kalau tidak air kepada ketua aku mengajar sama mak. Aku tak cakap tunggu dah sini. Ha, bukit tak ada kau ya. Bukit tak ada kau dia mu tu. Ada negeri. Ada dengan raja. Negeri pelapa batu, pelapa batu. Ada negeri, ada negeri. Ada raja, ada raja-raja purpa, raja purpa, raja, raja, raja tino. Lepas tu Raja tuduh gila aku lah Raja ya. Raja tu orang teri Putih mi gila kabin ma Gila aku Ajak pun nikah ke dia Aku tak si nikah ke nyake, nyake gak ke ma nyake sekugu Mu nikah lah ma Sebab aku Tia kepada ketua tri, tuduh gila kemung Aku tak percaya ma mu mani pun dok tino mano lapa kamu. Aku mendengar. Aku dengar dia kata. Apa mak hei, Mario? Mari kat sini dulu. Aku malah bini. Amo bukan nak nikah dengan Abang Mak, Amo nak suka ambo, Aku malah diri kamu, aku malah bini. Haji dengar. Pertanyaan, oh ya. Dia kata, wahai Abang Mak, dia kata. Manggilah sini dulu dia kata. Pala tolih Mari dulu dekat pun Mari dia bersama-sama rindu dia kata. kata Eh sama ni pakai ilmu mari dia anu eh Hak oh, tina comel juga saya Kamu tak pernah sabar eh Sampai sama eh Dengar kamu nak berjak Dengar ke dia Marilah juga suka amok Aku malah lagi dekat Mari sini dulu eh malam bini. Aku dengar yo, Tanya. Dah cukup bini dengan dia. Habis mana kau lah memang. Kalau memang tak ada duit, upah ni kau mau gila bui. Aku tak ada bini yang kadang nyakit segugu. Hmm, hmm, mak. Sia pada tua tibu timi, mak. Dia teraja lagi. Turuk mari tinggal dengan negeri. Tinggal dengan negara dengar-dengar istana tu gila kemu manika nama dengan dia aku tak ada bini oh ya aku tak ada bini macam hang macam hang banyak lah oh ya aku tak ada bini oh, berat kalau sampai ke sini sama malunya dia kata gitu malu ke dia malu ke dia Amo mari ni abang mak Bukailah kata Mugi dia kata mak Kata mak curi tu Kak Amo sebenar Tu lah mau mari Haa Aku kena aja. begini Tuan Menteri Bukit Aku nak pergi kamu Kalau kamu nak aku boleh kalau menok ketukak kecil sebelum mau kada sati boleh. Bukan semua mungkin nak kawin dengan aku. Tak kawin dengan aku, aku tahu itu kak. Dia. Ambo nak tukar, ambo memang aku tahu itu suka nikah aku. Ambo tak sini nikah, aku tahu itu suka. Ambo nak tukar nikah dulu. Ambo tak sini nikah, tahu suka. Ha tu dia. Nampak jalan lah. Baru aku tahu. Saya cuma hari sebentar. Ni aku boleh alu serio molek lah saya. Aku mau mari sebentar saya. Mari sebentar.